Cool. もう誰も勝ちませんよガーガー 勝ちカラーグレイス2 1グリーン勝ち ツをバックスタブ他のことを言うべきだったけど うむン勝ちこれはベースホルダーラインでございます くぜグリーン勝ちカラーグレイスいくぜ54321 イエロー勝ちジェンゾーバックスタブ行くぜクリーン勝ちこれはプレイスホルダーラインでございます行くぜ 行くぜいい勝ちこれはプレースホルダーラインでございます行くぜ たち他のことを言うべきだったけどうむ行くぜ ヘロー勝ち他のことを言うべきだったけど行くぜクリーンプレイヤー勝利お前たち最低